انت مين؟ يعني انا المستقبل ماليش الا بنت وتنزل فيه اهو يلا حظك كده بقى نعمل ايه؟ الا قول لي احنا سنة كام دلوقتي؟ في 2020 السنة دي اللي كان فيها كورونا ولا زومبي؟ لا كورو زومبي؟ امتى ها؟ اوبا امتى؟ يا كابتن حلو صدمة كبيرة والقلب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العريف ولكن هجيب صديق اللي من المستقبل يجي يقول لكم دلوقتي اشترك في القناة وتفعيل الجرس إلى الماضي من حلم بيعيشه البشرية ونظرية علمية محتاجة إثبات قوي جدا جدا جدا عام 1905 أحد أكبر علماء الفيزياء وأشهرهم العالم ألبرت أينشتاين عمل ثلاث ورقات بيناقش فيهم حاجة اسمها النسبية وأخصهم هي النسبية الخاصة النسبية الخاصة دي قدرت إن هي تفسر حاجة إحنا أصلا ما كناش نعرف عنها حاجة خدت مننا وقت عبال ما فهمناها إنها كمان مش معقدة رياضيا كمان بتتحدى المنطق والتخيل البشري النظرية النظريه النسبيه دي غيرت كل المفاهيم اللي احنا كنا فاكرينها قبل النظريه دي ما تتعمل كنا مفكرين ان الزمان والمكان حاجتين ما لهمش دعوه ببعض هذه النظريه النسبيه او النسبيه الخاصه وقدرت ان هي تخلي الزمان والمكان حاجه واحده في حياه واحده هي الزمكان مفيش حاجه بتفرق ما بينهم خلت الزمن بعد رابع زي الابعاد المكانيه الثلاثه اللي هم الطول والعرض والارتفاع ضافت عليهم البعد الرابع ان هو الزمن النسبيه الخاصه بتقول ان سرعه الضوء ثابته ما بتتغيرش 300 الف كيلومتر في الساعة الثانية فكره الرجوع في الزمن بالنسبة للنظرية أي مخلوق على هذا الكوكب البائس ما يقدرش يعدي سرعة الضوء حسب النظرية النسبية لأينشتاين وحطها قاعدة في دماغك النظرية بتقول ان انت لو عايز توصل لسرعة الضوء وعندك كتلة حلوة كده لازما يكون عندك طاقة ما بتخلص يعني مثلا يبقى عندك بنزين ما بيخلص تماما عشان حتى تخترع الجهاز اللي هيوصل لسرعة الضوء ويستهلك الطاقة اللي هي ما بتخلصش دي لكن لو قلنا عايز المتابع لل وصلنا نظريا بسرعة الضوء اللي هيحصل ان كل حاجة هتمشي بالبطيء لحد ما توصل لسرعة الضوء اللي هي 300 ألف كيلومتر في الثانية والوقت هيقف انت توصل لجهاز بيوصل لسرعه الضوء محرمه اصلا في النسبيه مش علشان احنا ما قدرناش نوصل لجهاز بيوصل لسرعه الضوء لكن علشان في اثبات رياضي مهم بيقول ان اي حاجه ليها كتله ما تقدرش ان هي تعدي سرعه الضوء لكن دعنا نتكلم بقليل من المنطق والتفكير ونقول هنقول اهو اه 1933 في رواية اتنشرت بتناقش معضلة فلسفية اسمها معضلة الجد دي بتقول ان انت لو رجعت بالزمن وقتلت جدك وابوك ونسلك نسل اللي خلفوك كلهم وده مثلا يعني علشان عمامك ما يورثوش وهنا بقى هنقول السؤال لو جدك ما خلفش ابوك يبقى ابوك مش هيخلفك ولو ابوك ما خلفكش يبقى انت مش موجود ولو انت مش موجود يبقى انت ازاي رجعت بالزمن قتلت جدك انت مش موجود اصلا جدك يموت ما خلفش ابوك ابوك ما يخلفكش ترجع تقتل جدك جدك يموت هنفضل في الدوامه دي على طول عايز المتابع ولانها معضله فلسفيه بحته لو قلنا اللي فيه سفر عبر الزمن وفي جهاز اصلا يعني بيسافر عبر الزمن ليه اللي في المستقبل موجودش دلوقتي عندنا واحنا مش عايشين وسطنا وهم مش عايشين وسطنا ليه ها مش فاهم يعني البروفيسور ستيفن هوكينج احد اشهر العلماء المعاصرين عمل حفله وقال ان هو مش هيعلن عن ميعاد الحفله الا بعد الحفله هو كده تمام علشان اللي في المستقبل بالنسبه لهم بعد الحفله ده ماضي ايه حفله عند ستيفن هوكينج تمام فللاسف مفيش حد جه الحفله نعمل ايه طيب حسن هنعمل ايه هنا بقى تعالى نتكلم عن شويه اسباب بتناقض او بتعارض السفر للماضي اول حاجه لو انا قدرت ارجع بالزمن لورا ازاي اكون في زمن اصلا انا لسه ما اتولدتش فيه ما يجيش واحد يقول لي عشان رجعت بالزمن هي هي لان دي معضله فلسفيه او دي مغالطه فلسفيه ضد العقل البشري اللي انت تكون في مكان انت اصلا مش موجود فيه ازاي انت قول لي ازاي برضه هيقول لي عشان انا رجعت بالزمن يا جدعان ما ينفعش يعني ان يسبق زي ما ان يسبق المعلول العله تمام وان يسبق الابن اباه ازاي انا اسبق ابويا قول لي قول لي انت تاني حاجه وزي ما احنا قلنا لو في سفر للماضي الناس اللي في المستقبل جم عاشوا وسطنا دلوقتي بناء على التكنولوجيا الحديثه اللي وصلوا لها او التقنيات اللي وصلوا لها الحديثه اللي يبنوا جهاز ويرجعوا بيه الماضي تاني يعني مثلا لو في طالب او شويه طلاب من 2200 مثلا عايزين يرجعوا يشوفوا اي مثلا ظاهره كونيه حصلت ظاهره ارضيه براكين زلازل ويدرسوها مثلا مثلا ممكن يخشوا جوه الجهاز اللي في 2200 ده مثلا يعني ويرجعوا في الوقت اللي حصل فيه البركان ويدرسوه لكن ما حصلش ده خالص واحنا بنعيشه يعني ثالث حاجه اللي هيحصل لو انا قابلت نفسي في الماضي ورابع حاجه والاخيره عزيزي المتابع لو في فعلا سفر عبر الزمن جه واحد من المستقبل وجه نقد الاسباب اللي احنا بنقولها دي دلوقتي وقالها كلها مش صح السفر عبر الزمن او السفر للماضي تحديدا بيناقض العقل البشري او التفكير البشري ودي مستحيل عمليا تحصل يعني مستحيل في ظل اي تكنولوجيا حديثه بس ليه ليه يا عزيزي المتابع نتكلم في الماضي الماضي كان كله جراح كان معكم ابو العريف من هذه الأوضة وضع الحقيرة أديوس